Послушай то, что я тебе скажу Я благодарен Богу за то, что ты рядом Подари мне себя и больше ничего не надо